Всем привет, народ! Это видео для тех, кто не может настроить часы э, на марке автомобиля Skoda Rapid. Но, скорее всего, эта инструкция работает и для остальных марок Skoda. Это может случиться из-за того, что, например, сняли аккумулятор, либо сбросили какие-то настройки. Всякое может быть. А часы нужно настроить. Для этого мы нажимаем вот эту вот кнопочку. Секунда 4, примерно появилось слово время и начинаем настраивать час. Сейчас у нас 7 часов. Ага, уже 8. Подождали после этого пару секунд, тройку. И дальше минута настраиваем. У нас 0 минут. одна минута уже, да. И все, и отпустили. Все, время работает. Спасибо за внимание. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду делать больше видео. Пока.